آن آن یه یه TMC پرودکشن جنرال ای ای صحبة الخضر الخضر صحبة على خضر صحبة اللي تضرب فتهر صحبة اللي تقطع وتنشر صحبة اللي تمصمص وتنشر صحبة اللي تبدل الوجوه صحبة اللي يقتلها الجوع نموت انا وما نصاحبهمش ديني نموت وما نسامحهمش كي تتغمض عيني حاجة وحدة دينك ديني يا ربي يزيني فكني منهم مخطيني لوني تو دي سي لو فيس دي شابولي سي رومبي اون فا ديسباري عبالي بيهم ما همش تاع عشرة بالليلة ونهاري بيبدلوا الفول بالقشرة قشرة عندي منهم عشرة لي يقول بيناتنا عشرة قول منك عشرة صاحبة السوء راهي déjà ماشي صاحبة يضربك ظهر normal يقول لك يا درا صاحبة السوق راهي مشي صاحبة يضربك في الظهر ويقولك يا درع كنت ماشي انا وصاحبي كي تلفتت ما لقيتوش ما عباليش عطوه الكلاب ولا عشر ديوبا ما, عجبتوش اظهر لوش بعقلية علوش خلى عشرة اسبوع وعاش اللي ما يتعشروش انا خليته دار هوا دار هوا دار هوا خليته دار هوا وطبق رايو فلافا لقى روحو ندم خسر عز صحابو كنت ماشي انا وصاحبي كي تفتت ما لقيتوش ما عباليش عضوه الكلاب ولا عشرة اسبوع ما عجبتوش ظهر اللوش بعقلية علوش خلى عشرة اسبوع وعشر اللي ما يتعشروش آه، انا خليته داره وهو طبق رايو والله فالقى روحه الدم وخسر عز اصحابه فالعفا ندم وندم آه. القارح وندم وخسر عز اصحابه آه. حبت السوء راهي مشي صحبة يضربك في الظهر ويقولك خويا يا دراع صحبة السوء راهي مشي صحبة يضربك في الظهر ويقولك يا دراع ياه يا دراع يضربك في الظهر ويقول لك يا دراع الصحبه ذي مصنع صحبه راهي خمجه صحبه راهي متسواش صاحبي ما كانش صحبه